İkinci kutuya geçiyoruz. Acaba içinden ne çıkacak? Oo! Oo! Oo! <laughs> Güzel tuttu beni bir güzel. Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Seda'yla kaptım, dışarıya çıktık. Şu anda kulübemdeyiz. 15 gündür açım. Kimse bana bakmıyor. Bu kulübede yaşıyorum. Hafif çisenti var. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor da biraz susun be çekim yapıyoruz şurada diyesim geliyor bazen. Neyse AliExpress'ten iki tane paket geldi. Hani bazen 20 bazen 30 gün sonra geliyor ya içinden ne çıkacak bilmiyorsunuz. Acaba ne sipariş vermişimdir onu da bilmiyorsunuz. Her neyse içinden ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Vallahi güvenemiyorum İçinden Seda'nın makyaj malzemeleri de çıkabilir. <laughs> Rimel mimel derken bir bakmışız olmamış olmaz. <laughs> evet açıyoruz birinci kutumuzu. Haşır şur sesler çıkıyordu şimdi mikrofondan. <laughs> mikrofondan haşır huşur sesler çıkıyordur. İlk paketimizden bir adet Vay. Telefon için arabanın direksiyon kısmına asılan bir kit. Telefonumuzu koyup GPS ya da herhangi bir şekilde farklı şeylerin kontrolünü yapabiliyoruz dikkatimizi almadan. Direksiyonun bu iç kısmına. Onu deneriz zaten. Bir adet mobil aksesuar. Bir tane daha mobil aksesuar çıktı. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu hani kendini zor tutar diye <laughs> düşünüyorum. Hani bu Kendini tutamayabilir. İkinci kutuya geçiyoruz. Acaba içinden ne çıkacak? Oo! Oo! Oo. <laughs> Güzel tuttu beni bir güzel. Bak bak bak bak bak içinden. Oo kulaklıklar. Kulaklık 3. Bu da kulaklık 4. Bunlar sürpriz olsun. Öyle çok fazla içine dışına girmek istemiyorum ama ee, şu bayağı iyiymiş ya telefon aksesuarı. Benim bayağı hoşuma gitti. Bir yakından çekelim mi Seda? Direksiyona takıyoruz böyle. Şuradan sıkıştırıyor galiba. Aynen. Şu da telefonu tutmak için. Yayı gözüne mözüne <laughs> fırlamasın. Aman diyeyim dikkat. Gözüne fırlar. Gözüne Patlarsın. İki kutumuza da baktık işte kulaklıklar ve aynı zamanda iki adet aksesuar çıktı. Başka kutu açılımlarıyla da karşınıza çıkmayı düşünüyoruz. İçinden neler çıkacak biz de bilmiyoruz. Çünkü dediğim gibi bir ay sonra geliyor, 15 gün sonra geliyor. Ben anlayamıyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Paylaşmayı unutmayın.